freixanet.cat, pimec.cat, munic.cat. Els de casa ens identifiquem a internet amb el .cat. Decathlon.cat, eisman.cat, ibm.cat. Els de fora també. Registra'n el teu domini.cat des de només 8 euros. Informa-te'n a 3 www.domini.cat. En català, .cat.